मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है जी हाँ जीतू पटवारी ने शिवराज को चापलूस बताया है इधर रामपाल सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने जीतू पटवारी से कहा है कि वे गांधी परिवार का चरणामत भी है कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिए एक बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है शिवराज सिंह द्वारा यह कहा गया था कि वे मोदी और शाह को नेता मानते थे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी पूजा करते हैं इस बयान पर कांग्रेस सरकार में जीतू पटवारी ने उन्हें चापलूस बता दिया इस पर रामपाल सिंह द्वारा यह कहा गया कि जीतू पटवारी अपनी नेता सोनिया गांधी और गांधी परिवार का चरणामत लेते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ का चरणामत पान भी करें और मंत्री पद की अपनी गरिमा का ध्यान रखें रामपाल ने यह भी कहा कि हिम्मत है तो तर्क साथ बात करें इस बारे में और कुछ कहना ठीक नहीं है इसके पहले पटवारी ने कहा था कि जब तक शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे तब तक अच्छे इंसान थे अब राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं दरअसल वे चापलूसी कर रहे हैं न मैं उनके कद का हूँ न हैसियत का न उनके बराबर तजुर्बा है उम्र भी उनसे कम है लेकिन उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो बोलते समय